Baby, soy un tonto, yo lo sé, porque te lastimé. Yo quiero estar junto a ti, mi amor, y no te quiero perder. Contigo mis días son diferentes, discúlpame. Soy un culpable en hacer eso Me siento una idiota por lastimarte Vuelve que te lastimé Vuelve, que sin ti no estoy bien Vuelve, que te extraño Vuelve, que te espero Amor, perdóname Si te lastimé el corazón por favor perdóname idiota, lo sé No te supe valorar, perdóname Me sé sin ti no estoy bien Vuelve, que te extraño Vuelve, que te espero Oh, Juan Carvajal Amante Music vi Rolandex